आप देख रहे हैं घमासान डॉट कॉम और मैं हूँ आपके साथ बागिशा डालते हैं बॉलीवुड कुछ हॉट एक्ट्रेस पर जो अपने हॉट बिकनी पोज को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चित रहती है उसमें नाम शामिल है जूही चावला का जूही चावला कई फिल्में कर चुकी है जो काफी हिट रही है लेकिन अपने हॉट बिकनी पोज को लेकर लोगों के बीच काफी चर्चित रहती है देखिए इन साझा तस्वीरों में देख सकते हैं इन साझा तस्वीरों में कि जूही चावला किस तरह लोगों को लुभा रही है अपने हॉट अंदाज से जूही चावला ने कई ऐसे फिल्में की है जो काफ़ी हिट रही है लेकिन अपने हॉट बिकनी पोस्ट को लेकर भी जूही चावला काफ़ी हिट और काफ़ी